Шукаєш сезонну роботу за кордоном? Тримай вакансію працівника рецепції в Європі. Документи, трансфер. Не приймайся. Компанія Offline Workers допоможе. Житло, харчування. Все оплачується. До речі, працевлаштування також безкоштовне. А де саме? Греція, Іспанія, Італія. Як мені потрапити? Залишай заявку на сайті Offline Workers. І заробляй подорожуючи. Ану, ще раз уяви. Греція, Іспанія, Італія,